Google Alphabet do të pushojnë nga puna dymbëdhjetë mijë punonjës. Më bëni subscribe ju lutem, e satoh. Kompania mëmë e Google, Alphabet ka njoftuar se do të shkurtojë rreth dymbëdhjetë pikë zero zero zero vende pune. Drejtuesi i lartë i kompanisë, Sundar Pichai, ka njoftuar punonjësit e kompanisë duke thënë se është marrë një vendim i vështirë për të përgatitur kompaninë për të ardhmen. Sipas Pichai, kompania ka zgjeruar me shpejtësi numrin e punonjësve përgjatë viteve të fundit, por tanimë Alphabet po përballet me një realitet tjetër ekonomik nga ai i mëparshmi. Pushimet nga puna në kompani prekin të gjitha ekipet duke nisur nga rekrutuesit dhe inxhinierët dhe duke vijuar deri tek rolet drejtuese në sektorë të ndryshëm. Shkurtimet nga puna prej kompanisë mëmë të Google pasojnë një lëvizje të njëjtë që ndërmori kompania Microsoft. Gjiganti i teknologjisë njoftoi më herët se do të pushonte nga puna rreth dhjetë pikë zero zero zero punonjës. Si Google, ashtu edhe Microsoft kanë investuar shumë në burime të ndryshme mbi një fushë softuerike të njohur si inteligjenca artificiale gjeneruese.